Правильно? Це наші знакомі, теж свиноводи і займаються, заказували виводок поросят і забирають цей виводок, що від е, F1 покрита макстером. Этих поросят забирають. Хочуть вести так, без цента, без нічого. Кажуть, що вони не повипригли. Застряв поросенок один голова. Та это ты смотри. Дошка, а ти так будеш? Не випрыгнеш? Ну. А є? Закрой. А, ну давайте закривати, да? А соломки? Да не надо сколько тут О, є ехать. солома. А не надо сколько тут ехать. Что им будет? І так само ж я раді інтересу прослідю у Льошки, який буде рост інтересно. Це відео буде якраз день, коли він забирав, і узнати через кілька місяців, який рух темп руху. Щоб понять для себе, чим лучше крити макстером или дюрком, или петрем. Ефо. Тут не повипадає. Ти можеш мамці привіт передати. Не хочешь мамке передать привет? Каждый день так балакает. Не, ну це ж на відео, передай привіт, мамочка, там, люблю тебе. Она и так знает. Це в тебе теж щепет, да, Лі? Ну, как, не знаю, рідний, ну, хороший рідний. Ну, отаку веревочку надо. Це, ти знаєш, А ззаду будемо запихувати, Ну Ми тоді в стані самі їх позаписуємо, щоб вони вимазували. Уже згнів, ти вже. Сань, будемо рукавиці брати. Против лампи включатимеш чи ні? Да. Ну так, да, щоб вони менше стресов можуть. Корм тут в тебе ж такий самий. Уже сделал 100 килограмм. щоб менше стресу. Ну а так, друзі, Ільошка привіз нам одну курку бройлер. Він також професіонально займається бройлером на постоянной основі. Кому надо, обращайтесь. Кому надо, наших місцевих, обращайтесь. недорого і сам бролер такого качества. І нам він так коли-неколи підганяє. Сьогодні навіть дуже відігнав, як поговорить. Може щось Льошка хоче вам сказати. Нічого не Так, що будемо пофотити? Так, і ще одна хороша новость. Аська загуляла, це вже в неї другий загул. І боря покрив Аську. І постійно біля неї треться. Вони друг от друга не відходять на 2 метри. Постійно вони вдвох, постійно вони в місті. Да, Асюта, да, Борис. Покрив, так що будемо ждати Борисовичей поросят забрав и почав займатися своїми дальнейшими планами. Сейчас все покажу і розкажу. Все, тут ажевжиків немає. Сейчас поубираємо. Корм заберу, тут стартовий корм. Треба зібрати, кормушку дам свиноматкам. І все, і повимітаємо, уберемо все. І... і можна буде запускать нову партию потом. Ну, опять нову партію в мене поросята всі заказані, там останеться з грижею, по-моєму, один і ще там один, то двох сюди запущу своїх. Та й все. До пліт ще руки не доходили. Ну я ж казав, ми зараз поки пліти плітами, а закончимо той вагон. І потім перейдемо вже на другий етап, на той сарай, тому що все поетапно. Зробив. Закончив, все вже готово. Также ось сані повитягували тент у нас отакі ті, тенти. Пухай просохне, потім десь зложимо його, бо так в кучі валявся, скільки год. Тут у нас що? Ми відбили уровень, он крейдой, покуда буде <clears throat> бетон. А теж ж стяжку. Зараз подушку. Розрівняли землю, зробили повністю подушку. І зараз будемо подушку досипати і трамбуємо потихоньку. Трамбуємо своїми силами, своїми лайфхаковськими трамбовками, ногами і так далі. І зробимо потім ізоляцію і зверху залівку. Метал ми вже обшили. Ось отак метр. Ну, де метр, де метр десять. Санька вже їде. Висипай. І отак ось по чуть-чуть поетапно ми слоями засипаємо і трамбуємо. По чуть-чуть. Метал, звісно, товстий, що ми кожен листок пробивали керно керном пробивали, а потім тільки прикручували саморізи. Ну Тут не рівняли цю іменно сторону, так як був метал, так і зробили. Уже понизу не будуть лазити мишини, як сюди не проберуться через бетон і металічні листи. Та воно їх тут і багато не буде, тому що тож під вагоном було пространство, воно просипалось, пол прогнувся, просів, а так вже буде намного проще. І потім позашпакльовуємо, є в мене е, шпакльовка, там якась стара, ну дивився, вроді би нормально. Позашпаклюємо ті, що повипадало. І залишилося з сарая відро на вже розведеної краски. Ми розводили краску на этот, на котельню. сараї в новому котельні і покрасили, і що осталось повне відро уже розведеної краски. Зараз покажу яку. І покрасимо такою же краски, якраз я думав, куди його використовувати відро. Покрасимо таким цветом внутрі. Ось як у мене котельня в сараї, таким сіренький цвіт десь. Десь відро ми положили, десь іде за бочками, коротше, там десь лежить відро. Отак. Тут е, по кабінету мішки я наскладував, по макуху їхати, собрався. І оріхи даємо самим свиноматкам. Также сегодня у нас Щепе вибігли поросяти і цілу ніч бігали по сараю. Натворили тут оділо, все поперевертали, все грязне. І одного вона придавила. Не сетого виводка, а сетого. От сетого виводка одного придавила. Не знаю, яким образом вони вже здорові і якось придавила. Умудрилась придавити. І цей виводок вибіг, і цей виводок бігав. Ну а це нормально. Ці старше на 5 днів. З першої свиноматки поросят вже нема. Цих ми сьогодні продали. Ту свиноматку я перевів в віддільний станок. Ось вона встановлюється. Е, в загул вона не приходила. Ну, я думаю, прийде. Прийде, набереться сил, прийде. Я ей кормлю сейчас хорошо. Хряка ей показывал уже пару раз. Поэтому, думаю, будет нормально. Хрячок у нас молоденький. Амик. Откривач він зразу розв'язку боєм зробив і все. Коротше так. Этих позабираємо усіх поросят. І, е, ну, Позабирають, хто заказував. І я цих на свободні клітки, ці дві свиноматки, а сюди вже поставлю тих, хто готовиться к опоросу. Тут теж вже поросята крупненькі, хороші. Ну, бува таке рідко, ну бува, що вже в такому віці якось придавила. Може заліз куди в станок і вона його якось придавила, може ще щось не... О, неізвісно. Може отак, типу, як до дуги придавила. Ну вони ж здорові, зразу запищать. Ну ця той не придавила взагалі там, по-моєму, в початку одного або двох. А ця взагалі нікого нікого не давила, це тільки перший. Так що такі от діла. А ця свиноматка, що ми ждали однеї якоби опорос, вона не поросна і в загул не заходить. Хоча е, УЗІ ми робили всім чотирьом ефкам, всі показали, що покриті. І ця теж, я не знаю, що з нею. Ну, коротше, проблемна якась, її будемо убирати. Я знаю вже по собі, якщо то в початку таке відбувається, таке непонятне зі свиноматкою, то таке воно і буде продовжатися. Ну це у мене так, я так замічаю усе на хазяйстві. Тому я ну, не надіюсь ні на що, просто уберу і все. Так що її будемо убирати на м'ясо. З неї не вийде свиноматки. Я брав 4 ефки з той целлю, що в мене типа там Е, одна буде вибраковка, може навіть дві. Тобто я взагалі розчитував на дві хороших свиноматки, а в мене вийшло три свиноматки. Ось дивіться, порося там ще місяця нема, вони вже не влазять. Це їм місяць буде через три дні, по-моєму. Ну а ці менше на п'ять днів. На шість днів менше. Эти все нормально контурята. Тут -то тоже все порядок. Сараи, сейчас покажу сколько в сарае. Двери закрыты в сарае, в сареме. 20. 20, ну, с открытыми тремя окнами. Душники відкриті, у них понизу сквозняка нема, а поверху все витягує. Короче, так. Но ну, все равно я вам скажу, станки э, милое дело. Станки более безопасно, более сохраняются сами поросята. То есть со станками проще э, зробити укол свиноматки, со станками проще обслуживать свиноматку, принимать опорос и так дальше. Ну, намного проще. Я привык уже, что станки есть и мне. Как бы отлично. Ну, эту понятно, уберем. Брошкину просила, покажи Брошкину. Вон вона лягає, Брошкина. Лягай, брошечка, лягай. Вот так. Вон Брошкина, грижовик і цей. Брошкин брат. А це прийомний грижовик. Скоро обізяни вже опорос буде. Це в неї в обізяни буде опорос. В июні. Да, в июні. Обізянка буде пороситися в нас в июні. Не пам'ятаю якого числа, записано. Покрита теж дюрком. Поросят в продажі поки не буде, тому що слідчі виводки, які будуть в мене пороситися, дасть Бог, там три опороса повинно бути. Я ставлю собі на щелеві поли хитровиводка, бо ми щелеві зробимо, і що вони пусті стоять, тобто мені ж туди треба запустити штук 20 там 25. Эти у нас 18 числа буде ровно 4 місяця. Цим 18 числа 4 місяця Макстиря, там що Макстером покрита київлянка. А этим 21-го. 4 місяці буде. Коротше, такі діла. Ну, Це я їх що потривожив. Так завжди тут порядок. Тишина, я вже утром управився. Каче, каче, каче, каче, каче, каче. Амінь, що ти розкашлявся? Короче, вот так. А этим, получається, цим і опорос був моїх, ну це чорні одобізяни 2 2 января. 2 января. А этих грижовик, ця партія, по-моєму, 4 у них був опороз, це подкидиш, що залишився. То есть получается, 2 числа їм було январь, февраль, март, апрель. 2 марта було 4 місяці. Да, ой, кажу 2 марта. 2 мая 4 місяці. Январь, февраль, март, апрель. 2 мая 4 місяці. От 2 июня е, їм буде 5 місяців цієї партії. Коротше, отак. Сараєм довольний, жалоб на сарай немає. Все поки устраює. Ну, не знаю, все нормально. Причин для беспокойства не вижу. Іменно що, що, а по сараю. І, кстати, в сараї немає ні мишей, нічого, не знаю чого. Може, що метал і залівка з двох сторон, а метал у мене ж йде глубже. Що залівка з тої сторони від мостка і з цієї сторони, і метал не можуть залізти. Ну мишей тут взагалі немає в цьому сараї. Ні зимою, ні літом. Одна мишка раз у мене з'явилася, і то, мабуть, відсюди з дверей. І почала гризти, а там під кабінетом, це ж поли в кабінеті пінопласт 100 мм, і там почала гризти этот. То я туди я положив уголок і все, миші пропав. Це ще зимою було. А так мишей немає. Тут взагалі. То питали криси. Криси, якщо чесно, е, взагалі крису я в себе один раз побачив. Год назад крисака здорового, ми його зразу з тестям вичислили, де він гасився, а він коротше, собі устроїв жилье там під е, літнім вигулом. І ми туди я яда наложив. І потім на другий день крисак сидів в сараї для отйому прямо в жолобку. І я його лопати заглушив, ми викинули і все. Після того я не одної криси, сліда, какашки не бачив. Тобто крис у мене взагалі немає. Крис немає, миші, да, де корма. Тут а навіть в кормовому вагоні є і миші. Тут я підтравлю, і там ото були миші, де зерно хранилося. Ну Там зараз теж поли зробимо, металом обшили, я думаю, буде нормально. Коротше, отакі. По этому сараю взагалі нічого не робили. Ну, Сюди дійдемо. Просто куди спішить. Тут у нас що, все готово, заливай саму, е, сам е, этот низок, то вскриємо мастикою чи жидким стихом, коротше, чим вскриємо бока, зальємо ригель і накидаємо плід. І далі обшивати потолок, утіплять. Це все є у мене, я нічого купляти сюди не буду. Оце тільки пліти купив. Отута крисака. Сидів він у ложбинці. вечором пізно, я його лопатою загасив. Тут теж поросят сюди не будемо. Ми тих поросят попродаємо зразу з того сараю, со свиноматок, щоб стрес був уже в новому місці. А так я їх переведу в стрес і потім куплять ще стрес. Так, зразу оттуда, щоб сюди не запускати, бо я його заставив, то ДВП в мене, то там мішки стоять за пілками. Коротше, хай вже буде тих моїх уже запущу. Дасть Бог три опороса пройде, запущу своїх сюди з трьох опоросів, підніму їх тут і перегоню на щелевий пол уже в три місяці на откорм. До того времени зроблю кормушки, все зробимо, тобто так. Я просто не спішу, мінімальні вклади і максимальний вихлоп, щоб був. Санька ну, вже зове пісок возить, бо я до цього возив. А це ж він типа возив мовчки, бачите, нічого не каже. Коротше, так. І після того, як зальємо повністю вагон, ми потім вже його повністю весь почистимо. Двері я ці теж поміняю. Фронтон ми зашили металом, ну а так, кусками. І все покрасимо в один тон, буде нормально. Ну а нутрянку сіреньким, а то як я вам показував, як котельні покрасимо, пошпаклюємо деяка дирочка, деяка трещина. Ну от, допустимо, там от, де гіпсокартон. Позашпакльовувати його, все позашпаклювати, обої пообдираємо. Оце ось зашпаклювати таке все. І покрасимо валіком, закатаємо, щоб під один мотив було та й все. Дуже там не будемо роз... Ходиться, тому що все воно стоїть денег, і я щоб не купляти. Те є, от метал здер з сарая старого, що розбирали, сохранив. І його ще багатенько є. Так само десь піде і тут зробили. Там потратився на жмені саморезів і все. Коротше, отакі от пирожулі. Це буде год, поки зернова група храниться тут. І, і в тому кормо, кормоцех, кормосклад. Ну, де я корма делаю вагон, там теж піввагона можна затарити. І мені міста хватить на мою зернову групу. А там уже Ну, от, виходить, наготовили пісок на завтрашній день для залівки. Цемент підвезем, цемент я теж купив зарані. Вода тут рядом. Коротше, повністю вирівняли, повністю протрамбували все. Ну, Готово під залівку. Вон видно лінія, де буде йти залівка. Коротше, так. Ну, Протрамбовано так, що тачка заїжджає, вона тачка повна, з піском не грузне взагалі. І будемо ровненько питатися заливати. Завтрашнього дня почнемо. Я думаю, потихоньку не спіша і все зробимо. Отак. Воно ще пісок понад краями куди сяде, тому що воно. Ну, а стало так сантиметрів, не знаю. Де 5, де 7, отак. Ну, грубо говоря, хватить. Тут же не для техніки. А так положити, зложити, зайти, походити. І то це тільки цей год, а на наступний год це вже буде мастерська. Полки поділаю, буржуйку поставлю і буде чисто для мастерської. Весь інструмент сюди перенесу. Щоб зимою я так розтопив буржуйку, вогонь теплющий. Тут тепло і щось собі вошки і все робиш. Не клятий, не м'ятий. Ніхто не мішає. Радіо включив, слухаєш. Ну таке. І щось зробиш, якусь там кормушку чи ще щось чи з дерева, чи з металу. Коротше, що угодно. А цей год поки так і буде. Так що так, друзі, всім спасибо за внимание. І всім пока.